नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल के पुण्याकृति के सभी दर्शकों को कुमारी स्वस्तिका का सादर अभिनंदन प्रिय मित्रों पुण्याकृति चैनल के पहले एपिसोड में आ, आपने चैनल के संचालन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की और दूसरे एपिसोड में पुण्याकृति चैनल के संचालन आदरणीय श्री कमलेश पुण्यार्क जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया पुनाकृति की अगली कड़ी है गुरु जी की सुप्रसिद्ध रचना पुनाक मंजूषा पर आधारित व्याख्यान माला इसके अंतर्गत लगभग सौ एपिसोड होंगे जिनके द्वारा वास्तुशास्त्र का यथासंभव गहन ज्ञान का प्राप्त कराने का प्रयास किया जाएगा प्रत्येक एपिसोड कम से कम दस मिनट के एवं अधिक से अधिक पचास मिनट के होंगे विभिन्न चित्रों के माध्यम से विषय वस्तु को सरल सुबोध बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो फिर भी विषय चूँकि बहुत ही जटिल है इसलिए बुनियादी रूप से कठिनाइयाँ तो आएगी इसके लिए आप अपना प्रश्न चैनल के कमेंट ऑप्शन में भेज सकते हैं और उत्तर पा सकते हैं किंतु हाँ ध्यान रखेंगे कमेंट बॉक्स में निजी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा इसके लिए दिए गए मेल आईडी पर संपर्क करना होगा अगले एपिसोड में आप सीधे गुरु जी के स्वर में व्याख्यान का रसवाद करेंगे आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए धन्यवाद इस निवेदन के साथ ही कुमारी स्वस्तिका को इजाज़त दीजिए नमस्कार